आपको कम बताया जा रहा है मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ और यहाँ शक्ल नहीं जेब में पैसा सुंदर होना चाहिए तेरी जैसी तो खुद ब खुद लाइन में खड़ी इसके साथ जो करना है कर लो लेकिन भूल से भी हमारे बारे में मत सोचना जमाना बदल गया है दो मिनट में नूडल्स भी पक जाते हैं तो हम जैसे व्हाइट हैट हैकर को ब्लैक हैट हैकर में बदलने में कितना टाइम लगेगा बिना परमिशन के तुम्हारे डिवाइस के अंदर घुसूंगा सारा डेटा को हवा में उड़ाऊंगा ठंड के दिनों में भी तुम्हें गर्मी का एहसास दिलाऊंगा কি হয়েছে প্রেমে আমি খুব কষ্ট পাবো বাল পাবো থাকবে তো আমার ছেড়ে দেখবো কেমন থাকে তবে তার আগে আমার একটা জিনিস জানতে হবে কার জন্য বাড়া আমায় ছেড়ে চলে গেছিল তাকে খুঁজে পেলেই তো আমি বলতে পারবো কে রে বাড়া তুই তুই বাড়া চিনিস আমাকে চিনিস আমাকে